A eşittir ABCDE kümesi üzerinde bir kare işlemi tanımlanıyor. Bu kare işlemi ile ilgili tabloyu vermiş. Buna göre A üzeri 8 aşağıdakilerden hangisine eşittir? A üzeri 8 ne demek? A işlem A, işlem A, işlem A diye gidecek. İki tane yol var. Birisi uzun yol. Uzun yolda tekrar tek tek bakarız. A işlem A, C. Sonra bunu C'ye A ile işleme sok E. Sonra E'ye A ile işleme sok B. 8 kere böyle sayarız. Bir de şöyle bir pratik yolu var. A üzeri 8'i ben A üzeri 2'nin dördüncü kuvveti olarak yazarım. A üzeri 2'yi bulurum. Yani A işlem A'yı bulurum. A işlem A, C'dir. Artık bunu silerim. C yazarım. C üzeri 4 derim. E, biçenin dördüncü kuvveti demek karesinin karesi demek. Bunu da c'nin karesinin karesi yazarım. c'nin karesini bulurum. Yani c'yi c ile işleme soktuğumda ne oluyor? b oluyormuş. Artık bunu da silerim. b yazarım. Kaldı B'nin karesi. B'yi B ile işleme soktuğumda ne oluyormuş? E oluyormuş. Demek ki cevabım E'dir derim. Aynı şekilde 16. kuvvetini de bu şekilde alabiliriz. 8 de çok fark etmeyebilir. Yani böyle 8 kere yaparsınız ama 16, 32 falan olduğunda buradan gitmek biraz daha kolaylık sağlıyor. Tekrar söyleyeyim hızlı oldu biraz. İlk başta a üzeri 8'i ben a'nın karesinin 4. kuvvet dedim. a'nın karesine C olduğunu buldum. Daha sonra C'nin dördüncü kuvvetine bakacağım. Dolayısıyla artık A'nın karesi gitti. Bunu da C'nin karesinin karesi dedim. C'nin karesini de C ile C işleme sokarak buldum B. Artık B'nin karesine bakacağım dedim. Ve B'yi de B ile işleme sokarak E'yi buldum. Artık bunu da sildim tamamını. Sadece E kaldı. Cevabım E.